Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя Очима Українця. І сьогодні я вам скажу лише один метод, як можна перемогти у війні на сході України. І один єдиний. От мені пишуть сьогодні, що це не громадянська війна, бо там є росіяни, там є чеченці, там є там інші якісь громадяни непонятні, там російська зброя воює, тому це не громадянська війна. Ну, якщо дивитись Е, на світ вашою логікою, ну то з нашої сторони є офіційно чеченський батальйон, є іноземний батальйон у нас засекречений. Ну як засекречений? Про нього було в новинах багато, що відкривають іноземний батальйон, але е, батальйон буде закритим. І про нього новин не буде. Так навіть було офіційно сказано. Але він є. В добровольчих батальйонах воюють американці, європейці, чеченці теж. Всі, хто хочеш, зі всього світу воюють. Українських військових офіційно європейці, американські інструктори інструктують. Ну то користуючись вашою логікою, виходить, що американці приїхали європейці приїхали, чи не приїхали з одної з другої сторони і воюють самі проти себе на території України. Тому це не громадянська війна. А скажіть, якого Бена е, громадяни інших країн устроїли війну тоді на території е, нашої держави? Я вважаю, воюють українці проти українців. А той зброд, який є, він сам піде, коли ми об'єднаємось. Друге. Е, дуже всі радіють, що постачають е, зброю американці нам. От е, Постійно там от була нелетальна зброя, Е, спочатку, е, потім хамери передали. І сьогодні е, зранку я прочитав, що Конгрес США Нижня Палата вони підписали таку постанову, направили її до більшістю прийняли, направили до президента Барака Обами про постачання летальної зброї до України. З там щось 350 за і там тільки 50 проти. Ось, тобто більшістю, переважною більшістю прийняли от таку постанову. Тому, скоріш всього, Мова йде про те, щоб постачати Україні летальну зброю. А тепер давайте подумаємо, який це тупий абсурд. І чого всі радіють, я взагалі не не розумію. Американці нам зброю поставлять, Росія їм більше зброї поставить, і ми чужою зброєю, але своїми руками будемо тупо вбивати свою інфраструктуру, бомбити е, свою землю. Е, будемо. За скільки життів на це піде, скільки матерів не дорахуються своїх дітей, батьків, е, чоловіків втратять. Ми, собі свою землю будемо вроблювати е, американською зброєю е, і російською зброєю. В Росії війна не йде на території Росії. На території США теж війна не йде. Їм дуже зручно нам зброю дати, дайте і так все, і собі свої інтереси відстоювати. А ми тупо своїми руками вробимо свою землю, а потім нам доведеться відбудовувати цю землю ще а на відбудовування в 10 разів більше піде грошей, ніж на те, що, щоб її зруйнувати. І причому закінчиться війна, нам придеться ще гроші віддати. Не забувайте гроші віддати за зброю і відбудувати все, і гроші за кредити потрібно буде віддати. Тому, друзі, ви трошки подивіться далі свого носа, хоч раз, і подумайте про наслідки того, що ви радієте, що нам зброю дають, і про наслідки взагалі війни. Чи вигідна нам, українцям, війна? Невигідна. Донбас з самого початку виступав, що він не воює проти українського народу. Він виступив проти влади, яку він не обирав. Подивіться відео, ніде не кажуть, що ми там хочемо вбивати там Артура Санько, ми хочемо вбивати українців. Всі клянуть Порошенка. Порошенка, Яценюка, Турчинова. Ніхто не кляне українців, простих українців, ніхто не кляне. Клянуть конкретних людей з влади. Вони воюють проти влади. А влада, е, користуючись пропагандою, е, користуючись змі, каже, там терористи вони воюють проти українського народу. Ніхто ще не сказав, що воює проти українського народу. Вас так влада налаштувала, і ви готові йти і вмирати за цю владу. Адже вони не хочуть вбивати українців. Е, тому, друзі, нам потрібно помиритися. Нам потрібно з тими людьми домовитися зі своїми, з українцями. А ті росіяни, які там є, ті чеченці, іноземці, їх там мало. Вони одразу підуть. Вони звідти підуть, бо ми об'єднаємось, ми будемо єдині. Оце єдиний шлях виграти цю війну, об'єднатися. Не буде перемоги, якщо ми будемо бомбити свою власну землю. Не буде перемоги. Це програна війна, якщо ми будемо бомбити. Хто б не виграв, ми так зруйнуємо свою землю, і нам стільки доведеться грошей потратити на відновлення її, стільки грошей доведеться е, потратити, щоб віддати ці всі борги е, за зброю, за ці всі кредити, що ви собі не представляєте. Ми просто відскочимо на 50 років назад. Ви хочете жити так, як жили ваші батьки 50 років назад? Я не хочу. Я не хочу жити в рівні е, африканської країни. Ми вже зараз опустилися до рівня африканських країн. Вже зарплати нижче рівня злиденності ООН в Україні. Люди, схаменіться. Єдиний спосіб виграти цю війну це об'єднатися з нашими, зі своїми людьми, які мають українські паспорта. І далі ми повинні разом зайнятися цією злочинною владою. І поставити справжніх людей з народу. А вони виїхали на Майдані і зараз грабують ще більше, ніж грабував Янукович. Люди, просніться, не буде перемоги в цій війні. Єдиний шлях перемогти це об'єднатися зі своїми ж людьми. Ось так, от, друзі. Дякую вам, всього найкращого. Якщо вам подобається це відео, ставимо лайк, підписуємося. Далі буде ще набагато більше всього цікавого і головне логічного. Пока.